哎呦我的妈！哎呦我的妈！哈哈 n o no no！ 疾风吧！嗯，炸！啊！嗯，炸！哎呦我的妈！ Huh? Oh, <laughs> 哎呦我的妈！有人？嗯。 有人。no <laughs> no no no。 <laughs>